Wczoraj w McDonaldzie na dworcu zachodnim zapomnieli o mojej kawie. Być może gubią jedno zamówienie na tysiąc. No to wciąż możemy o nich myśleć jako o organizacji bardzo dobrze zarządzanej, bo wtedy mieliby defekty na poziomie 1,1%. Żaden system, organizacja czy osoba na Ziemi nie jest doskonała. Na przykład w przemyśle uważa się za doskonałość 6 sigma, czyli 34 defekty na 10 milionów produktów. Czyli nie, nie zero. 34 na 10 milionów. Inny przykład. Mój klient pracuje nad tym, żeby nie zapominać, co obiecał klientom. Powiedzmy, że ma 200 spraw w ciągu tygodnia i 14 razy ludzie dzwonią z przypominajkami, czyli 7% defektów. Prowadzając system zarządzania zadaniami, zejdziemy prawdopodobnie do jednego telefonu na miesiąc, czyli 13% defektów. I to już będzie bardzo dobrze. No bo chodzi o to, żeby być bardzo dobrym, a niedoskonałym. Perfekcjonizm uważam za szkodliwy w zarządzaniu. No bo jeżeli niedoskonałość powoduje frustrację, agresję czy poczucie winy, to nie dość, że jest to niepotrzebne, to jeszcze jest to nieracjonalne. No bo jesteś tylko człowiekiem i w najlepszym wypadku popełnisz 34 błędy na 10 milionów. Zatem wyluzuj i odpuść.